在工业制成与原料使用方面，常需要使用到柴油这种油种材料。最常见的就是运用柴油来进行燃烧发电，作为能量转换应用。因此，有效的监管柴油油品相关感测数值，便能提供稳定的产线能量供应。有的柴油监控系统可监测油中水分、油品流量与运送管道、储存桶槽等。 已经能实时监控油料状态，确保整体工作环境的安全性。以下影片中，我们会分别介绍十五项重要的监控项目。油槽的厨房若是没有妥善的管控，往往会造成严重的事故发生。除了提供各式液位计，可连续性侦测储存油品，确保油品安全状态，更能于油位过高、过低时发出警示，提醒管理人员采取行动。 油品传输仰赖各式管道布线，若当一处不慎发生泄漏情况，往往因无法及时察觉而造成严重的灾情损失。除了提供光学式、电容式的漏液检测器，除了能及时检知漏液状态，更可搭配开关输出、警示灯号等，避免爆炸、火灾等严重财损情况。工业制程中各类油品的控管仰赖液位计、流量计相互配合应用，选择合适的流量计产品。 除能提供更为准确的量测数值外，也能确保装置的耐久性，节省企液损耗成本。前面提到的流量液位开关，能于发生异常时提供开关控制，有效地提供及时防护与自动化应用。柴油当中若含有水分，常会导致如油路堵塞、降低发热量，并加剧管道积聚腐蚀等影响。 九的多款油中水分剂可有效的让水分保持于一定范围内，减少油中水分带来的各种危害。此外，九德也提供柴油超车的液位监控系统，可满足严格的超车安全管理规则。更多详细，欢迎洽询来电。以上就是柴油监控系统各项目的产品介绍。如果有任何问题，欢迎留言给我们，也欢迎持续追踪我们九的电子。我们下次影片再见喽。